hello and welcome friends pointer का यूज करके दो नंबर्स को ऐड किया गया है इस प्रोग्राम को आप देखिए और यहाँ पर फंक्शन मैंने बनाया है ठीक है और ये फंक्शन को बना करके दो नंबर्स को ऐड करवाया है तो अगर हम इसको कंपाइल करवाते हैं देखिए ये कंपाइल करवाया आप इसको सेव कर लेते हैं सेव तो किया नहीं था तो यहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे तो ये हो गया सेव और ये कंपाइल भी हो जाएगा तो यहाँ पर uh, थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपाइल होने में मेरे सिस्टम का स्पीड बहुत स्लो है तो ये कंपाइल हो गया और कंपाइल होने के बाद यहाँ से इसको रन करवा देते हैं तो रन जैसे ही करवाएंगे तो कह रहा है enter the value of A and B तो ए की वैल्यू सिक्स एंटर किया मैंने और बी की वैल्यू को एट एंटर किया तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन होकर आ रहा है अब ये पॉइंटर है कैसे ये कैसे पता चलेगा तो देखिए इसमें पॉइंटर का यूज भी मैंने किया है यहाँ पर देखेंगे ना तो ये देखिए ये जो स्टार सिंबल है ये पॉइंटर में ही लगाया जाता है आई होप की बात समझ में आई होगी डिटेल में वीडियोस इस पे बनाता रहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग